ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህንን መልእክቴን ከኔ ጋር በመሆን ለመከታተል የወሰናችሁና በመካከል የምትገቡ እንዲሁም ይህንን ቪዲዮ በተለያየ ሁኔታ በዩቲዩብ ጭምር የተለያዩ ሰዎች ሊጭኑት ስለሚችሉ የሁሉም ኢትዮጵያዊ የጋራ ንብረት ስለሆነ ከማንም ጋር ምንም አይነት ውልና ስምምነት ስለሌለኝ ለምታዩት ሁሉ ሰላም ይሆን በቅድሚያ ማለት የሚችለው ይህንን ነው። ከሁሉ በማስቀደም ግን ምን ጊዜም የማልተው ማንሳት የሚገባኝ ጉዳይ እግዚአብሔር የሰራዊት አምላክ ምናልባትም በምትፈተንበት ሁኔታ አጽንቶ ያቆማት የኢትዮጵያም አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን በማለት ነው ዛሬ የምጀምረው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ማንሳት የፈለግኩት ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮችን ነው። አንደኛው የማይታለፍ ጉዳይ ያልኩት አለ። ሁለተኛው በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ከምን ጊዜውም በላይ በተለያዩ አይነት ሁኔታዎች እየተናጠች እየተተራመሰች በየቀኑ የሞት ዜና የምንሰማበት የሚያሳዝኑ አሰቃቂ መርዶዎችን የምናይበት የሰው ገላ እንደ ሽንኩርት የሚከተፍበት፣ የሰው ደም እንደ ጅረት የሚፈስበት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ስለምንገኝ እያንዳንዳችን በድናችን የሚንቀሳቀስ ከመሆኑ ባሻገር እውነት ስለ ሀገር የሚያስብ ሰው በዚህ ሰዓት መተኛት ስለማይችል ሁለት ነገሮችን ማንሳት ፈልጋለሁ። ዛሬ በዚህ ቀን እውነቱን ለመናገር በቀጥታ በፌስቡክ ገብቼ live ለእናንተ ይህንን ፕሮግራም ላስተላልፍ አልነሳም ነበር። እንድነሳ ያደረገኝ የመጀመሪያው መሰረታዊ ምክንያት በትላንትናው ዕለት ሰባት ቁጥርና ህይወት በሚል ርዕስ ደራሲ ባቤ አዳነ ባዘጋጀው መጽሐፍ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ እንድገኝ ጋብዘውኝ ነበርና ስገኝ በአጋጣሚ ከዋናዎቹ ሚዲያዎች የተለየውና ለጋዜጠኞች የትኛውንም አይነት መግለጫ ላለመስጠት በወሰንኩት ውሳኔ ቢያንስ ቢያንስ ለስምንት ወራት የቆየው ሲሆን በትላንትናው ዕለት የተወሰነ በጣም ለአጭር ሰዓት ጋዜጣዊ መግለጫ ከሰጠው በኋላ መረጃ dot com የተባለው ገጽ ከሶስት ሚሊዮን በላይ ተከታዮች ያለው የኔን የተወሰነ ቪዲዮ ሀያ ደቂቃ አካባቢ ቀንጭቦ ሲያቀርብ እዚህ ቪዲዮ ስር ከተሰጡት አስተያየቶች ያለምንም ማጋነን ዘጠና ስምንት እጅ የሚሆነው ያለምንም ማጋነን በስድብ በተለያየ ሁኔታ ታየን እናሳንሳለን፣ ታየን ተስፋ እናስቆርጣለን፣ ታየን አንገት እናስደፋለን የሚል የተናበበ የገዳዮች ዘመቻ የገዳዮች አስተያየት በማየቴ እነዚህ ገዳዮች ምንም እንኳን ሞራሌን ከፍ አድርጌ ስለሰቀልኩት የሚደርሱብኝ ባይሆንም ተንጠራርተው በቀንጨራ ጭንቅላታቸው ገዳዮች ተንጠራርተው የሚደርሱበት ባይሆንም ነገር ግን ተስፋ እናስቆርጣለን ብለው በሚያስቡበት ሁኔታ ውስጥ ከነሱ የበለጠ ጸንቶ መቆምና እስከ መጨረሻው ማስጨረስ የሚቻልበት እድል እንዳለ አንገት ማስደፋት እንደማይችሉ ህፃናትን የሚያርዱ ሽማግሌ አዛውንቶችን የሚገድሉ አረመኔ የሆኑ የኦነግ ቡድኖችና የወያኔ ቡድኖች ፈጽሞ ተስፋ እንደማያስቆርጡን ለማሳየት ነው የመጀመሪያው ነገር። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሀገራችን ያለችበትን አሁን አደገኛ የሆነ ሁኔታ በትክክል ማሳየት ስለሚገባ ነው የገባሁት። የምወዳችሁ ወገኖቼ ብዙ ጊዜ አንድ ነጠላ ዜማ ጀምረዋል። ሰው እየገደሉ ሰው እያረዱ ሀገር እያፈረሱ የሰውነትን ክብር ዝቅ እያደረጉ ነገር ግን እነዚህ ነገሮች የሚፈጸሙበት ምክንያት አክቲቪስቶችና ፖለቲከኞች በሚናገሩት ንግግር ነው የሚል ሽፋን ለመስጠት ሲዳዳቸውና ይህንን ደግሞ መንጋው ተከትሎ ሲያስተጋባ ስመለከት ህሊናዬ እሳት ላይ እንዳረፈች በራሪ አካል ኩምትር ይላል። ለመሆኑ ሂንቁፍቱ ገደል ውስጥ በደኖ የአማራ ልጆች ሲወረወሩ፣ በዚህ ልጀምር፣ በአማራዎች ልጀምር። social media ነበር ወይ? ጉራ ፈርዳ በአዋራጅ ሁኔታ የሰው ልጅ በሀገሩ ሲፈናቀል በዘመነ ወያኔ social media ነበረ ወይ? ጋሞች ከቡራዩ ጀምሮ በአሰቃቂ ሁኔታ ታርደዋል። በአሰቃቂ ሁኔታ ተደፍረዋል። የትኛው የጋሞ አክቲቪስት ስለሚጽፍ የትኛው የጋሞ ፖለቲከኛ ስለሚናገር ነው ጋሞች የተገደሉት? የጋሞች መታረድ፣ የጋሞች በጅምላ መጨፍጨፍ ምክንያት የትኛው አክቲቪስት የትኛው ፖለቲካ ነው? የኮሬ ህዝብ ዛሬ እጅግ ከሚፈለገው በላይ በደቡብ ተፈትኗል በኦነግ የኮሬ ህዝብ ጭፍጨፋ አንድ ኮሬ የሚባለውን ብሔረሰብ ስም የሚያውቅ ጥቂት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። ኮሬ ለምንድን ነው የሚጨፈጨፈው? እስቲ አሳዩኝ። የኮንሶ አክቲቪስት፣ የኮንሶ ፖለቲከኛ ኮንሶች እንዲታረዱና እንዲገደሉ ምክንያት የሆነው ምንድን ነው? ከአንድ ሺህ ስምንት መቶ ያላነሱ ጌዴዎች የተገደሉት ከአምስት መቶ ሺህ በላይ የተፈናቀሉት የትኛው የጌዴኦ ፖለቲከኛና የትኛው የጌዲዮ አክቲቪስት መጥቶ ይህን ነገር ስላደረገ ነው። ስለዚህ እኛ ጣታችንን የምንጠባ አይደለንም። እነዚህ ጀጋዎች፣ እነዚህ ጀዝባዎች፣ እነዚህ ገገማ ሀገር አፍራሾች ሁልጊዜ የሚያመጧቸው ምክንያቶች በደንብ አድርጋችሁ በአመክንዮ ማፍረስ ብትችሉ ከአክቲቪስት ወይም ከፖለቲከኛ ጋር የተገናኘ አይደለም። ኦነግ ሲመሰረት ሀገር ለማፍረስ ኢትዮጵያን ለመበተን ወያኔ ስትመሰረት ከደደቢት ጀምሮ ማኒፌስቶ አውጥታ ከምድረ ገጽ ላይ አማራን ያጠፋለሁ ብላ ስትጽፍና በአምስት ዓመት ቆጠራ ውስጥ የአምስት ሚሊዮን አማራዎች ቁጥር ሲቀንስ social media አልነበረም። ወያኔን የሚሰድብ ፖለቲከኛ አልነበረም። ስርዓቱን የሚመሩት በዋነኛነት ከኦሮሞ አብራክ የተፈጠሩት መንግስቱ ኃይለማርያም ወልዴ አያናና ደበላ ዲንሳ ነበሩ። ሁለቱም በታገሉበት ጊዜ የብሔረሰብ ጭቆና በደርግ ውስጥ አልነበረም። ስለዚህ መነሻቸው እኩይነት፣ መነሻቸው ተላላኪነት፣ መነሻቸው ኢትዮጵያን ማፍረስ በሐሳብ ገበያ መጥተው በሐሳብ አውድ ላይ ቀርበው ፊት ለፊት መከራከር መሟገት የሚችሉበት አቅም የላቸውም። እስቲ አሁን ዛሬ ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ እንመልከት። ምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር? ለእነዚህ ችግሮች ደግሞ መፍትሄዎቹ ምንድን ናቸው? በነገራችን ላይ ችግር ስንናገር ችግሩ ራሱ መፍትሄዎችን እንዲፈልጉ ያደርጋቸዋል። አንደኛውና መሰረታዊ ችግር ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ሁሉ ደም እንዲፈስ መሰረታዊ ምክንያቱ መንግስት ነው። መንግስት የመጀመሪያው ለሚደርሰው ነገር ተጠያቂ ነው። በርካታ ምክንያቶች። የመጀመሪያው ትልቁ ምክንያት መንግስት መንግስት መሆኑ የሚታወቀው ከህዝብ ጋር የሚገባው የመጀመሪያ ስምምነት ህግና ስርዓትን ማስከበር ነው። ሌሎቹ በሙሉ ቅርንጫፍ ስራዎቹ ናቸው። ህግ አውጪ ራሱ ስሙ እኮ ሌጅስሌቲቭ ኦርጋኑ የተወካዮች ምክር ቤት ህግ አውጪ ነው። ህግ ነው የመጀመሪያው ነገር። executive ወይም ህግ አስፈጻሚ የምንለው አካል ህግ ነው የሚያስፈጽመው። ህግ በደንብ አድርጋችሁ ተመልከቱ። ህግ አውጪ፣ ህግ አስፈጻሚ፣ ፍርድ ቤቶች ደግሞ ህግ ተርጓሚ ናቸው። ስለዚህ የመንግስት ሶስቱ አካላት እነዚህ ናቸው። ይሄ የሚያሳየን ምንድነው? by implication ህግን እና ስርዓትን ማስከበር የመጀመሪያው የመንግስት ስራ ነው። ምን አይነት መንግስት ነው ያለን አሁን ብለን እንመልከት። ከኢህአዴግ ወደ ብልጽግና ስም ቀይሯል። ስም በተግባር ስንመለከት ግን ከኢህአዴግ የማይለይባቸው መሰረታዊ ምክንያቶች አሉ። የተሰሩ ለውጦች፣ የታዩ ተጨባጭ እውነታዎችን መካድ አልወድም፣ እንደ ሌሎቹ እነሱ ላይ በኋላ ስለምመጣ እንደ ተቃዋሚዎቹ። ነገር ግን የአፋር ብልጽግናና የሶማሊ ብልጽግና በአፋርና በሶማሊ መካከል በርካታ ምሁራን እያሉ በርካታ የግጭት አፈታት ዘዴዎች እያሉ ከማንም በላይ በዓለም ላይ አፋርና ሶማሌን የሚያክል በሃይማኖት የሚመሳሰል ሌሎች ሙስሊሞች በተለያዩ የዓለም ክፍሎች አሉ። ነገር ግን በሴክትም በምንም ካየን አፋርና ሶማሌ አንድ ነው፣ በቁመት የሚገናኙ በአርብቶ አደር አኗኗራቸው የተሰናኙ በጋብቻ የከበሩ መካከላቸው የሚገርሙ አይነት ምሁራን ያሉበት ነው ሶማሌና አፋር። የሶማሌና የአፋር ብልጽግና የሚያወጡትን መግለጫ ብትመለከቱ ሁለት በአንድ ፓርቲ ውስጥ ያሉ ቡድኖች አይመስሉም። እጅግ በጣም የተራራቁና የተፈራቀቁ ናቸው። አንድ የኦሮሚያ ብልጽግናና የአማራ ብልጽግና መካከል ያለውን ግንኙነት ብትመለከቱ በእርግጠኝነት የኦሮሚያ ብልጽግና ከኦነግ ጋር ቋንቋውም፣ አሰራሩም፣ አካሄዱም በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ውስጥ ተጠያቂ መሆኑ ጭምር ኦነግ ለሚያደርጋቸው ነገሮች በሚሰጣቸው ድጋፍ ጭምር ኦነግ ኦነግ ነው የሚሸተው። የአማራ ብልጽግና አማራ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን የሚቀርበውን ያህል የኦሮሚያን ብልጽግና አይቀርብም። የትግራይ ብልጽግና ተብሎ አሁን የተቋቋመው ቡድን ከአማራ ብልጽግና ጋር ያለው ግንኙነት እጅግ የሻከረና ፈጽሞ አራምባና ቆቦ የሆነ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያን የሚመሩት ናቸው እነዚህ ብልጽግና የሚባሉት። በጣም የሚደንቀውና የሚገርመው ደግሞ የኦሮሚያ ብልጽግና ውስጥ ያለው የኦነግ ጠንካራ መዋቅር ውስጡ ውስጡ ከላይ እስከታች የተሰገሰገው መዋቅር መጀመሪያ ኦሮማራ በሚል አማራውን በመቅረብ በስልጣን ላይ ያለ ብሎ የሚያስበውን የትግራይን ኃይል የማዳከም እንቅስቃሴ የያዘ ሲሆን አሁን ደግሞ በጀርባ በኩል ከትግራይ ብልጽግና ጋር የተቀራረበ መስሎ ጠንካራ ነው ብሎ የሚያስበውን የአማራ እንትን ጥሎ በማለፍ የሚፈልገውን የመጀመሪያ የኦነግን ግብ ለማሳካት እየተጓዘ እንደሆነ ለማወቅ ፍልስፍና አይጠይቅም። እህል አላምጦ መዋጥ ብቻ ይበቃል። ስለዚህ የኢትዮጵያ የትርምስ የመጀመሪያው ማዕከል ብልጽግና ራሱ ልብ አድርጋችሁ ተመልከቱ። በወያኔ ለአርባ ስድስት ዓመት የፎከረ በመሳሪያ በደንብ የተደራጀ በአተኳኮስ ብቃት ወይም ደግሞ በውጊያ ብቃት ከኦነግ ጋር ሲነጻጸር ፈጽሞ የዞንና ያይጥ ያለው ኦነግ አንድም ቦታ ላይ ተዋግቶ አያውቅም። እጅ ከማስታጠብ ውጭ እስካሁን ድረስ ተዋግቶ አያውቅም። ውጊያ የሚባል ነገር ገጥሞ አያውቅም። ውጊያ ማለት በሁለት ተመጣጣኝ የሆኑ ቡድኖች መካከል የሚደረግ ነው እንጂ ህፃናትን መውጋት ምንድን ነው የሚባለው? ምንድን ነው ትርጉሙ? ስለዚህ ያንን የሚያክል ወያኔ 46 ዓመት የፎከረና የተደራጀ በ16 ቀን ጫካ ለጫካ ሰርጥ ለሰርጥ እንዲህ እንትን እንዲልና በአንድ ጊዜ ወደ ሽፍታነት እንዲቀየር በአንድ ጊዜ አመድ እንዲመስል ያደረገ የሱዳንን ሰላም በአቤ ግዛት በዳርፉር በተለያየ ቦታ የሚያስከብር አልሸባብን ከሚያክል ኃይል ጋር በትንሽ ኃይል የሚዋጋና ቀጥ ያደረገ የመከላከያ ሰራዊትና በጣም ሰፊ የሆነ የፌዴራል ፖሊስ ሰራዊት ከዚህ ውጪ የክልሎችን ሰላም አስጠብቃለሁ ብሎ በማን ገምታቸው ዙሮች የተደራጀ እና በመሳሪያና በዘመናዊ motorized የሆኑ ነገሮች ሁሉ የሚታገዝ ኃይል ኦነግ የሚባል ነገር ያውም በአንድ ቦታ ወለጋ አካባቢ ብቻ የሚንቀሳቀስ ከበደኝ ቢል ተረት ተረት ነው የሚሆነው። ስለ ከብዶት አይደለም አይቻልም እንዳንል ዛሬ ላይ ለምን እንደሆነ ተውት። ከሚስጥሩ በስተጀርባ ያለው ዛሬ ሶማሌና አፋርን ከማጋጨታቸው በስተቀር ሙስጠፌ ኦመር ችሏል። ከኦነግ ይልቅ ኦጋዴን ውስጥ የሚንቀሳቀሰው የኦጋዴን ብሔራዊ ነፃ አውጪ ግንባር በጣም የተጠናከረ ነበር። ኦሮሚያ በዘመነ ወያኔ ከተፈተነችው በላይ በአብዲ ኢሌ ሶማሌ የተፈተነችው እጅግ በጣም የሶማሌ ክልል የበለጠ ነበር። ተችሏል። ሶማሌን የሚያክል ክልል ሰላም ማስከበር ተችሏል። ስለዚህ ኦሮሚያ ውስጥ ካሉት ዞኖች ወለጋን ብቻ ሌላው ቦታ ያለው ጥርዥ ብርዥ የሚል ነው። ወለጋን ብቻ ማስተካከል ከበደኝ ቢል የሚያስቅ ነው የሚሆነው። ቤንሻንጉል ጉሙዝ ውስጥ ገብተን መተከል ውስጥ ያለች አንድ ቦታ ላይ ሽፍቶች ስለሆኑ ነው። ሽፍታ ሊደብቅ የሚችለው ህዝብ ነው። ደርግ ቀጥ አድርጎ ይዞት ነበር። ሽፍታን ይችል ነበር ጸጥ ረጭ አድርጎ እንትን ማለት። ሁለት አነጋገሮችን ልውሰድ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሲዳማ ኤጀቶ ተብሎ የተደራጀው ቡድን ውስጥ ያሉ ሙሉ ኤጀቶን አይወክልም። ጥቂቶች ወላይታን በገደሉበት ጊዜ እንግዲህ ልብ አድርጉ፣ ሲዳማና ወላይታ ነው። 56 ብሔረሰቦች ያለበትን የደቡብ ክልል 56 ብሔረሰቦችን የሚመራው የወላይታዎችን ማዳን ካልተቻለ የደቡብ አመራር መኖሩ ምን ያደርጋል ብለው ነበር። ይሄንን ገልብጠን እናስበው ለኦሮሚያ እና ለቤንሻንጉል ጉሙዝ አመራር ምን ያደርጋል? ክልሉ ነው። እዛ ጋር 56 ብሔረሰቦች ናቸው። እዚህ ግን አንድ ብሔረሰብ ነው። በውስጡ የሚኖሩ ብሔረሰቦች መኖራቸውን አልክድም። ቤንሻንጉል ውስጥ ይሄ ሁሉ ሲደረግ ምን ያደርጋል ተብሎ መጠየቅ አለባቸው። አንድ ሁለተኛ፣ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በራሳቸው አንደበት አንድ ነገር ብለውን ነበር። ምንድን ነው ያሉት? ኦሮሚያ ውስጥ ካሁን በኋላ የአንድ ቀበሌ አንድ ወረዳ ውስጥ ሰው በማንነቱ ምክንያት ቢገደል እዛ ቦታ ያለ የቀበሌ አመራር የወረዳ አመራር እኖራለሁ ብሎ እንዳያስብ በስልጣኑ ላይ ብለው ነበር። የምናየው ግን እሱ ነው ወይ ስንል አይደለም። አሁን ኢትዮጵያን እያጠፋት ያለው መሸፋፈን ነው። አሁን 533 ሰው live አለ። ተመልከቱ። ወደ ሌላው ቦታ ሲሄድ ቁጥሩ እንዴት እንደሚወርድ። ሁለተኛ ተቃዋሚ ተብዬዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተቃዋሚ ተብዬዎች ያለምንም ማጋነን ብልጽግና ጋር የጠቀስኩት ችግር እንዳለ ሆኖ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር አይደለም ያዩት በአንድ በኩል የጡረተኛ ስብስብ ነው፣ የጡረተኛ ስብስብ ነው። የተቃዋሚ ፓርቲ ብሎ የሚሰበስበው ስራ ስጡኝ የሚል የእድር አይነት ስብስብ ነው። በሰፈር በመንደር የተሰባሰበ ነው። አብዛኛው ፈተሽ ፈተሽ ስታደርጉት ሄዶ አንድ ብሔር ውስጥ ብሔረሰብ ውስጥ የሚወሸቅ ነው። ስም አለው ከላይ ኢትዮጵያ ምናምን የሚል ስም አለው። ለአንድ ብሔረሰብ ጥላቻ አለው። በአንድ ብሔረሰብ ውስጥ የተወሸቀ ነው ወይም ደግሞ በአፍሪካ ውስጥ የሌለ በዓለም ውስጥ የሌለ በመንጋ የተደራጀ ነው። በብሔረሰብ ተደራጅቶ በሀያ አንደኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያን የምታክል ሰማንያ ማህበረሰብ ያላት ሀገር አንድ ስም ይዞ መጥቶ ልምራ የሚል ፈጣጣ ነው። ይሄ ደግሞ ተቃዋሚ የምትሉት ስብስብ አንደኛው ሁለተኛው መቃወም ማለት ሀገር ማፍረስ የሚመስለው በበጎ ነገሮች የማይተባበር እያንዳንዱን ነገር ማደናቀፍ የሚፈልግ መንግስት ከሚሰራቸው ስራዎች ውስጥ እንከኖችን እያወጣ ማጉላት የሚፈልግ ነው። አለመታደል ነው። የፖለቲካ ባህላችን በ parochial political culture እና በ subject political culture ውስጥ መምጣቱ civic political culture አለማደጉ የተቃዋሚ የተፎካካሪ ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚባሉት ምርጫ ሲደርስ ከማዳመቅ በዘለለ ያው የለመዱት ነው። እሱ ነው ሃንጎቨር ዞሮ የመጣው። በትክክል ፖሊሲ ቀርጸው ስትራቴጂዎችን አስቀምጠው የአፈጻጸም አቅጣጫዎችና ከየት እስከየት እንደሚሄዱ በመያዝ ጠንካራ የሆኑ አባላትን በመመልመል ጊዜ ከማጥፋት ይልቅ ሞንታርቦ ላይ አድርገው ጆሮ ማደንቆርን ይመርጣሉ። ልክ ይሄ እንደ ገበያ ሸቀጥ እንደሚሸጡ መጽሐፍ እንደሚሸጡ ሰዎች የት ጋ ናችሁ? የት ነው የተደራጃችሁት? ከ547 ወንበር በስንቱ ላይ ትወዳደራላችሁ? አሸንፋችሁ ሀገር መምራት ትችላላችሁ ተብሎ በተጨባጭ ፊት ለፊት የሚጠይቃቸው ጋዜጠኛ ቢኖር መልሳቸውን አዝናለሁ። ሌላ ቀርቶ የሚመሩበትን ርዕዮተ ዓለማዊ ፍልስፍና የማያውቁ ናቸው። ሌላውን ንምጣ። ጦርነቶች፣ ግጭቶች፣ የሰው ልጅ ጅምላ ጭፍጨፋ የሚኖርበት ትልቁ ምክንያት የሃይማኖት አባቶች ምህረት የለኝም፣ የገዳ አባቶች፣ የተለያዩ የሀገር ሽማግሌዎች ተብለው የሚጠሩ ምሁራን ተብለው የሚጠሩ ሰዎች ግጭት ነጋዴዎች ናቸው። ግጭት ሲኖር ደም ሲፈስ ሸራተን ይጠራሉ። በአስታራቂነት ገንዘብ ያገኛሉ። በጣም ነው የሚዘርፉት። በነገራችን ላይ እነዚህ የገዳ አባቶች የምናምን አባቶች ተብለው የሚቀመጡ ሰዎች ዘራፊዎች ሆነዋል። በግልጽ ቋንቋ ለመናገር ደም ካልፈሰሰ ገበያቸውን ያገኙ። በዚህ ምክንያት ሰውን ማስታረቅ አልቻሉ መቆጣት አልቻሉም። በሃይማኖት ተው ብሎ ማስቆም 98 percent ኢትዮጵያዊ የእስልምና እምነት ተከታይ፣ የክርስትና እምነት ተከታይ፣ የዋቄፈና እምነት ተከታይ ነው። ተው አይሉም። በተዘዋዋሪ የሚያነሳሱ ወደ አንዱ ቡድን ተለጥፈው ከሃይማኖታቸው አስተምሮና ህግጋት ውጪ ዘራፍ በማለት የሚከብሩ ናቸው። ስለዚህ የሃይማኖት አባት አጣን። አረጋውያን የበሰሉ ሰዎች አጣን። ምሁራን ደግሞ ምሁር ማለት የመጀመሪያው ትልቁ መገለጫው የባህሪ ለውጥ መማር የመጨረሻ ግቡ የባህሪ ለውጥ ስለሆነ ማለት ነው። በዝምታ ውስጥ ተዋጡ። ምሁራዊ ትምክት እኔን የሚያስተምሩኝ ያስተማሩኝ በተለያዩ ዛሬ ዩኒቨርሲቲዎች ብዙ ናቸው። በእነዚህ ውስጥ ያሉ በተለያዩ መስሪያ ቤቶች ውስጥ ያሉ ዩኒቨርሲቲ ብቻ አይደለም ምሁር ያለው አየር መንገድ ምሁር አለ፣ ባንክ ውስጥ ምሁር አለ፣ የተለያየ ቦታ ቁጭ ብሎ ቁርጡን ከእንትን ከማለትና እርስ በርስ ከመገባበዝ ውጪ የሀገራችንን ችግር አንጥሮ ለይቶ ማስቀመጥ አይችልም። አሁን እኮ የምንሰበሰበው በብሔረሰብ የምንጣላው በብሔረሰብ የማዝነው ሰው በጭንቅላቱ ማሰብ ከቻለ እንዴት ሰው በሀያ አንደኛው ክፍለ ዘመን በመንጋ በብሔረሰብ ያስባል? አበል የሚጠፋው እንዳለ ለብሔረሰብ፣ ትራንስፖርት ከፍተኛ ወጪ የሚወጣው ለብሔረሰብ ጉዳይ እኛን የቸገረን አሁን የቤተሰብ ጉዳይ ነው በኢትዮጵያ ህዝቡ እኮ በሰላም እየኖረ ነው። እያንዳንዱ ቦታ ወርዳችሁ የኢትዮጵያን ማህበረሰብ የኢትዮጵያን ብሔረሰቦች እዩዋቸው፣ ጠይቋቸው። ጎናቸው ከሚኖሩ አብረዋቸው ከሚኖሩ አብረዋቸው ከበቀሉ ከተጋቡ ከሚቀባበሩ ዘመዶቻቸው ወገኖቻቸው ጋር ምንም አይነት ግጭት የላቸው። ችግራቸው እሱ አይደለም። የኑሮ ውድነት ጣራ ነክቷል። አንድ ቀን በቴሌቪዥን ሰዓት ወስዶ በንዴት በእልህ በስሜት ይህን የኑሮ ውድነት በምን አይነት መንገድ ነው መፍታት የምንችለው? የዘይት አቅርቦት እንዴት ይሻሻል? የስኳር አቅርቦት እንዴት ይሻሻል? የፍጆታ እቃዎች እንዴት ይሻሻሉ? የተለያዩ ፍራፍሬዎችን የገበያ ትስስር ፈጥረን እንዴት አድርገን እንውሰድ የሚል የምጣኔ ሀብት ፕሮግራም ነው። የሚሰማውም የለም ሲጀመር። ሁላችንም እኔን ጨምሮ ፌስቡክ ላይ የተለያየ ቦታ ላይ ተጥደን ሚዲያ ላይ የምንፈልገው ነገር ማዕት መስማት ስለሆነ ማዕት ያሰማናል እግዚአብሔር። ማዕት መስማት ነው የምንፈልገው። ማዕት ሼር ማድረግ እጅግ አሰቃቂ የሆኑ ምስሎችን share ማድረግ እና አይታችሁ ከሆነ share አድርጌ አላውቅም። ሳላያቸው ቀርቼ አይደለም። ቪዲዮዎች ሳይላኩልን ቀርተው አይደለም። አላደርጋቸውም። የነዚህን የብሶት፣ የቁጭት፣ የግድያ ነጋዴዎች የእነሱን ፍላጎት አላሟላላቸውም። የአሸባሪዎች ፍላጎት እንዲታይላቸው ነው። እኔ አላሳይላቸውም። ስለዚህ ችግራችን አንደኛው የኑሮ ውድነት ነው አንዱ። ሁለተኛ ሰው መኖሪያ የለውም። የመኖሪያ ቤት ችግር የመኖሪያ ቤት ችግር የኑሮ ውድነቱን የትና የት እንትን የሚል ስራ አጥነት ከባድ ነው። ይህንን ደግሞ ግጭት ባለ ቁጥር የበለጠ ነው የሚያድጉት። ስራ አጥነት ያድጋል። ስደት በከፍተኛ ቁጥር ይጨምራል። አንዱ ችግራችን ስደት ነው። የጎዳና ተዳዳሪዎች እናት አባቶቻቸው ሲገደሉ እንደ አሸን ይወጣሉ። ዜጎች የተለያየ ቦታ ስንገላቸው ወደ ከተሞች አካባቢ መጥተው ወደ ልመና ውስጥ ይገባሉ። ሴተኛ አዳሪነት ውስጥ ይገባሉ። ቤተሰባቸው ሲበተን፣ ስለዚህ ያሉንን ችግሮች በከፍተኛ ደረጃ ነው የሚጨምሩት። በዚህ ጉዳይ የሚወያይ የለም። ይኸው ፌስቡክ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ላይ ደርሶ የነበረው ቁጥር ወደ ታች ቁልቁል ወረደ። ለምን ይህን መስማት አንፈልግም? የበላንን ትተን ያልበላንን ነው የምናከው። ሌላው እነዚህ እስቲ እውነተኛ ከሆናችሁ የብሔረሰብ ጭቆና ብሔረሰብ እንደዚህ ሆኗል እንደዚህ ሆኗል የሚሉ ሰዎች ይህን ጥያቄ ጠይቋቸው። ፊት ለፊት መድረክ ላይ ስታገኟቸው ጋዜጠኞች እስቲ ይህን ጥያቄ ጠይቋቸው። የብሔረሰብ ጭቆና ዛሬ አለ ወይ? ለዚህ ብሔረሰብ ነው የምንታገለው አላችሁ። ለምሳሌ ኦሮሚያ ውስጥ ለኦሮሞ ብሔረሰብ እታገላለሁ የሚል ሰው ዛሬ እንደሱ የሚያስቀኝ ምድር ላይ የለም። ምክንያቱም ኦሮሚያን ከበደለም ከጨቆነም ከገደለም ኦሮሞ ነው። ዛሬ ሌላው መጥቶ ኦሮሚያ ውስጥ ምንም ማድረግ አይችል። እንደ ሶስተኛ ዜጋ ነው የሚኖረው፣ እንደ ሁለተኛ አይደለም። ኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ጋሞዎች፣ ጉራጌዎች፣ ስልጤዎች፣ ትግራዮች፣ አማራዎች፣ የተለያዩ ማህበረሰቦች ሁለተኛ ዜጋ ናቸው። ስራ አያገኙ፣ ነርስ መሆን አይችሉ፣ መምህር መሆን አይችሉ በተለያየ አይነት ሁኔታ መሄድ አይችሉም። በቋንቋቸው ፍርድ ቤት አይዳኙ በቋንቋቸው ወረዳዎች አይገለገሉ እያንዳንዱ ቦታ ላይ ባይተዋር ናቸው። ኦሮ የሚል ታርጋ ካልያዝክ ኦሮሚያ ውስጥ ሀረ ወይ ድሬዳዋ ወይ ሶማሊ ወይ ምናምን ይዘህ መከራህን ነው የምታየው። አማ የሚል ታርጋ ካለ መከራህን ነው የምታየው። ኦሮሞ ዛሬ ተጨቁኗል ብሎ መከላከያ ሚኒስትር ኦሮሞ፣ የጦር ኃይሉ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ኦሮሞ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ኦሮሞ የፖሊስ የፌዴራል ፖሊስ አዛዥ ኦሮሞ ሁሉም ቦታ ላይ አዲስ አበባ ያረተውት ይሄ ሆኖ እያለ ኦሮሞ ዛሬ ተጨቁኗል ብትለኝ በዓለም ላይ ከፍተኛው ፌዝ ይሄ ነው የሚሆነው። ግልጽ አድርገን እነጋገር። ሁለተኛ ትላንት ይሄ ታሪክ ትርክት አለ፣ ይሄ ተደርጓል ትላላችሁ። የታሪክ ትርክት አንድ ቦታ ላይ ጡት ተቆርጧል ትላላችሁ። አንድ አኖ ላይ ሌላ የምታነሱት እኮ ትርክት የለም። እናንተ ግን ዛሬ ሰው በአደባባይ በጋራ ሆናችሁ ሰቅላችሁ ሰልፍ ያልተነሳችሁም ወይ? ጋሞችን እያየን በአደባባይ አላረዳችሁም ወይ? ጌዶችን፣ ቆሬዎችን መተከል፣ ወለጋ አገር አይቶት የማያውቀው ግፍ ያ ከምትናገሩት በትርክት ከምናውቀው በላይ መናገር በማይቻል ሁኔታ አልፈጸማችሁም ወይ? ስለዚህ ዛሬ የትኛው ብሔረሰብ ነው ተጨቆንኩ ብሎ ለብሔረሰብ መብት ነው የምታገለው? ምን ማድረግ አገሪቷን በሙሉ መያዝ የአንድ ብሔረሰብ ማድረግ እሱ ከሆነ ይገባኛል። በግልጽ ተናግሮ መታገል ነው፣ በግልጽ አስቀምጦ። በተረፈ ያ ድርጊት ተፈጽሞ ቢሆን ትላንትና ሰው ፈልጎ ባልመጣበት ማንነት ምን ይሆን? ሌላው ጥያቄ ነው። ምን ይደረግላቸዋል? ምን እንዲደረግ ነው የምትፈልጉት? የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ጡት ተቆርጧል ቢል እናንተ ቆርጣችኋል። አሁን አርባ ጉጉ ላይ አሁን ጡት ቆርጣችኋል። ይሄው አርባ ጉጉ አርሲ ውስጥ ያለ በሙሉ እኮ ያውቃል። መዋሸት አይቻልም። ለዘመናት የወንድ ብልት ስትመደምዱ ነበር። ይሄ ሆኖ ዛሬ ምን ይደረግ? አሁን አንዳንዶቻችሁ እናንተ ናችሁ እንዲምታር ቅድም መግቢያ ላይ ብያለሁ። እኛ ስለሆነ አይደለም፣ social media ሳይኖር ነው የሰው ልጅ ይጨፈጨፍ፣ ይገደል፣ በ sniper ይደበደበ የነበረው social media ሳይኖር። ሂንቁፍቱ social media ነበር እንዴ? ጉራ ፈርዳ ላይ በደኖ social media ነበር እንዴ? ያ ሁሉ ሰው በየቦታው ኤቢሲ አዱኛ አርቲስት ኤቢሲ አዱኛ መሬት ለመሬት ሲጎተት social media እንደ ዛሬ ይታወቅ ነበር እንዴ? ያ ሁሉ ግፍ ሲፈጸም ያን ግፍስ ምን እናደርገው? አሁን እዚህ ጋር አንድ ነገር መናገር እፈልጋለሁ፣ በጣም አበክሬ። እነዚህ ሰዎች ለምሳሌ ወያኔ ሀያ ሰባት ዓመት ሙሉ ተመልከቱ፣ አንድ ጨለንቆ ላይ በውጊያ ላይ ነው ተቆረጠ የሚሉት በውጊያ ላይ ወያኔ ያመከነው ሰው ብዛት የገደለውና ያፈናቀለው ሰው ብዛት በአደባባይ ያረደው ሰው ብዛት፣ እስር ቤት ውስጥ ያኮላሸው ሰው ብዛት፣ ጥፍር መንቀል፣ ቶርቸር፣ ብልት ላይ ኮዳ ማንጠልጠል፣ በሴት ልጅ ማህፀን ውስጥ ብረት መክተት፣ እኛ ብቻ እንብላ እናንተ ጠኔ ብሉ፣ ችጋር ብሉ ብሎ ህንፃ መቆለል፣ የሀገሪቷን ኮንትራባንድ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር፣ የሀገሪቷን በብዙ ቢሊዮኖች ዶላር ወደ ውጭ ሀገር ማሸሽ የማያልቁ ፕሮጀክቶችን የጀመሩ የተለያዩ ነገሮችን ተክሎ መተው። እነዚህ ወያኔዎች እኔ ሌላ ገጽ ላይ ሄደው ሲሳደቡ ደም እስኪያስቀምጣቸው ነግራቸዋለሁ። ምክንያቱም ተመልከቱ፣ ጫካ ሞቅ ከተማ መትረፍ አትችልም። ይስማዕከ ወርቁ ምንም ይሁን አሁን ምክንያቶች እንፈልጋለን፣ ወደ ቤተሰብ እንሄዳለን። አይደለም በአንድ ጊዜ ይስማዕከ ወርቁ ቤተሰባዊ ምክንያት ይግለጽ ፖሊስ። ቤተሰባዊ ምክንያት ከሆነ ይስማዕከ ወርቁ ተደበደበ። በሚያሳዝን ሁኔታ ፊቱን አይታችሁታል። ለጥፌው ነበር አነሳሁት። መልእክቱን ብቻ ካሳየው በኋላ እንዲህ አይነት ነገሮችን አላቆይም። ሙክታር ኡስማን አደም የነጌሌ ቦረናው ልጅ ጅጅጋ የሚያስተምረው ሶማሊ ከተማ የነጌሌ ቦረና ልጅ። እኛ ጋር ደግሞ በጣም ነጌሌ ቦረናዎች ተባረኩ። ብዙ እየተሞከረ ነው። አሁን መቼም አይሳካላችሁ። እሱ ከስዩም ተሾመ ጋር አራት መኪናዎች ቆመው አምቡላንስ መንገድ ዘግቶ በጠራራ ፀሐይ ነው የተደበደቡት። ከምሽቱ አንድ ሰዓት ማለት ጠራራ ፀሐይ ነው። ሰው ገና ወደ ቤቱ እየገባ ያለበት ሰዓት ነው። ቴዲ ቡናማው በቡና ደጋፊና በተለያየ ነገር የሚታወቀው ቤቱ እጅ ጠይቀዋል። ቴዲ ጓደኞቹን ያገኘዋቸው መኖሪያ ቤታቸው ሄጃለሁ። በማግስቱ ሀዘኑ በደረሰ ማግስት ሄጃለሁ። ከተማ ውስጥ ነው የተገደለው፣ ጫካ ውስጥ አይደለም። ከተማ ውስጥም ሰዎች እየተገባ እያለፉ እየገደሉ ነው። ያለ ድጋፍ እንዴት ይሆናል? መዋቅራዊ ድጋፍ ከሌለው በግልጽ እኔ በተጨባጭ ማስረዳት እችላለሁ። ኦሮሚያ ብልጽግና ውስጥ የኦነግ መዋቅር የለም ካላችሁኝ ከየት መጣ? አንድ ሺ አንድ መቶ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ከኦነግ ጋር አብሮ እንደሚሰራ እራሳቸው የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽነር በአደባባይ ገልጸውልናል። አንድ ሺ አንድ መቶ ከኦነግ ጋር ሲሰራ ተገኝተዋል። አንድ ሺ አንድ መቶ ልዩ ኃይል ካለ ይህን ልዩ ኃይል ያለ ስምሪት ሰጪ የልዩ ኃይል ህቡ አደረጃጀት የሚባል የለም። ጫካ ውስጥ አይደለም የሚኖረው፣ ከተማ ውስጥ ነው የሚኖረው። ድጋፍ አለው፣ መዋቅራዊ ድጋፍ አለው። እዚህ ጋር ነው የምታተኩረው። ተመልከቱ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ከ2014 ጀምሮ የጻፍኩትን አንድ ቀን የአቋም ለውጥ አሳይቼ ከሆነ አውጡ። በዚህ ጊዜ ይህን ያልከውን በዚህ ጊዜ ይህን ብልሃል። ሰዎች ሲቀየሩ መንግስት ሲቀየር ካልሆነ እኔ ተቀየረ ያላቅ አንተ ከተቀየርክ ትላንትና ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና በጣም በትልቅ ደረጃ ጠበቅ ናቸው ተቀየሩ። ትላንት ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ሳደንቃቸው ቆይቼ ዛሬ ባወርዳቸው የኔ ችግር አይደለም። ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና በተቀመጡበት ቦታ ላይ አልተገኙም። ስለዚህ ኢትዮጵያን ሲወዱ ብሔር ብሔረሰቦችን ሲያፋቅሩ፣ እስቲ ታዬ ብሔር ብሔረሰቦችን ያጋጫል የምትሉት የትኛውን ብሔረሰብ ነው? የኦሮሞን ብሔረሰብ የገዳ ታሪክ ከታዬ ቦጋለ እኩል በአማርኛ የጻፈ አንድ ሰው አሳዩ። በመጽሐፍ ያሳተመ ገዳን 33 ገጽ ዋቄ ፈናን ማንም አያውቀውም ነበር። ባዕድ አምልኮ ነበር የሚመስለው። ዋቄፈናን በስርዓት መጽሐፍ ውስጥ በአማርኛ ገልጾ ለሰማኒያ ማህበረሰብ ያስተዋወቀ ታዬ ነው። አንዳንዶቻችሁ በኦሮምኛ ትላላችሁ። ለምን አትጽፉም? ለምን እኔ የምጽፈውን ተርጉሙት፣ ከፍላችሁ አስተርጉሙ። አምስት ሳንቲም ይከፍለኛል እንዴ? አምስት ሳንቲም ለታዬ ቦጋለ ከፍላለሁ ምትል ና ፊት ለፊት አደባባይ ላይ አምስት ሳንቲም ከመጽሐፌ ሽያጭ ውጭ ከማንህም ምንም አልፈልግም። እስካሁን መብቴን ገድቤ ነበር። አሁን በነፃነት እንቀሳቀሳለሁ። ምክንያቱም ሁለት ሰዓት ላይ ሰው የሚመታ ከሆነ ጠዋት ከምሽቱ አንድ ሰዓት ላይ የሚመታ ከሆነ ከተማ ውስጥ እየገባ ሰው መሳሪያ ይዞ እንደፈለገ ዘላን የሚፋንን ከሆነ ምንድን ነው ያለን እንትን? ቁጭ ማልክ ቤት ድረስ ይመጣል። በተቀመጡበት አይደለ ብዙ ሰዎች እየሞቱ ያሉት። የሚያሳዝነው ነገር ምንድን ነው? የሚያሳዝነው አሁንም ቢሆን ህግና ስርዓትን ማስከበር ላይ በከፍተኛ ደረጃ ሊሰራ ይገባል። የትኛውም አይነት ትልቅ grand project ቢሰራ በምጣኔ ሀብት የትኛውንም great leap forward እመርታ ብናመጣ የሰዎች ሞት እስካለ ድረስ የሰዎች ሞት እስካልቆመ ድረስ እነዚህ ይጋረዳሉ። ፊት ለፊት ነው የጻፍኩት። ይጋረዳሉ፣ አይታዩም። ምክንያቱም ሰው ስቃይ ውስጥ ነው ያለው። ያንን ማየት አይችልም። መጀመሪያ የዜጎችን ሞት ማስቆም ይቻላል። ሽፍታ ነው no ሽፍታ የት ውስጥ ነው ያለው? የሆነ ቦታ ወጥቶ ጉዳት ሲያደርስ እናንተ ናችሁ ያልጠቆማችሁት፣ እናንተ ናችሁ ያላችሁት። ፖሊስ ሞቶ ያውቃል? በፊት ወለጋ ውስጥ በርካታ ፖሊሶች ተገድለዋል፣ አስታውሳለሁ። ማንም ያልጮኸላቸው ሰባት መቶ የሚሆኑ ኦሮሞዎች ወለጋ ውስጥ በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል፣ ከኦነግ ጋር ባለመተባበራቸው። እንደ ኦሮሚያ ክልል አመራር የሞተበት የለም። አልተባበር ያሉት ስውር ኦነግ ያልሆኑት ተገድለዋል። ማንም ያልተናገረላቸው ሰባት መቶ የኦሮሞ ወገኖቼ ተገለዋል። ቦረና አካባቢ 13 ፖሊሶች ግብዣ ተጠርተው ግብዣ ተገለዋል። ኦነግ ችሎታዊ ነው። ግብዣ ጠርቶ በራሱ መዋቅር አስጠርቶ መግደል። ማን አስገደላቸው? እነዛን ፖሊሶች ማን አስገደላቸው? 13ቱን ከ24 ዓመት ያልበለጡ የኦሮሚያ ፖሊስ ወጣቶች ቦረና አካባቢ ማን አስገደላቸው? በመቶዎች ወለጋ ማን አስገደላቸው? አሁን ግን እየገቡ ከተማ ውስጥ ሲሄዱ ሚሊሻ አለ። ወለጋ ውስጥ ሚሊሻ አለ፣ ፖሊስ አለ። የሚገቡበት ቦታ የት አለ? አይተኩስም እንዴ ፖሊስ? አይሰዋም? አይሞትም? ፖሊስ ቅኝት ወጣ። እንደዚህ አይነት ተረት ተረት ሰምቼ አላውቅም። ከወታደር ጋር ያደኩት ወታደር ከተማ ውስጥ እንዴት ነው ጥርግ ብሎ አንድም ሚሊሻ ሳይቀር አንድም ፖሊስ ሳይቀር የሚወጣው? እየተፋለመ እኮ ይወድቃል። ህዝብ ሊጠይቃል ሊጠብቃል እንዴ? ከህዝብ ላይ ግብር ተሰብስቦ የሚከፈለው አንድ ጊዜ በጣም የሚገርም አይነት ስዕል አየው እንደው ወደኋላ መመለስ አልፈልግም እንጂ ኦነግ ሸኔን ለማደን ተብሎ ዱላ መዓት ሰው ዱላ ይዞ እባብ የሚደበድብ ይመስል እባብ የሆነ እባብ በጋራ የሚደበድብ ይመስል ወጣና ይሄን ደግሞ ፌስቡክ ላይ በሚዲያ ሲቀርብ በጣም sniper የያዘ sniper የሚያክል ፀጉሩን ያጎፈረ ያ ሁሉ ሜዳ ላይ እንትን የሚል ኃይል ዱላ ይዞ እናስቆማለን። ዱላ መያዝ አይደለም። ማህበረሰቡ ውስጥ ካልሆነ ከየት ይወጣል? ማህበረሰቡ ደግሞ ለምንድን ነው ዝም የሚለው? ቅድም እንዳልኩት ሰባት መቶ ተገደለ። መዋቅሩ ካልደገፈው ትክክለኛ ግምገማ ቢደረግና ያሉትን ሽፍቶች አድኖ ማግኘት ቢችል መቼም አንደርግራውንድ አይገቡ። በደንብ ይቻል ነበር። በደንብ ደርግ ይችሏል አሁንም ደግመዋለሁ። ሙስጠፌ ኡመር ችሏል። አፋር አሁን የሁለቱ ግጭት ሳይነሳ ችሏል። ሲዳማ ክልል እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ መረጋጋት ፈጥሯል። የሚደንቁ አይነት ንግግሮች እያደረገ ነው። የሲዳማው መሪ ብዙ ጊዜ አንድ ቦታ ካየን አንድ ሰው ካልጀመረ አንልም እንጂ ጋምቤላ ችሏል። በጣም ፈታኝ ቦታ ነው ጋምቤላ ችሏል። በጣም ችሏል። ለምንድን ነው በቤንሻንጉል ጉሙዝና ወለጋ አካባቢ ይሄ የሆነው ብለን ስናስብ መንግስታዊ ድጋፍ አለ። ትልቁ ነገር ስለ ወያኔ ከአሁን በኋላ አላወራም። ለምንድን ነው ማላወራው? በኦሮሞና ዛሬ አሁን ገብታችሁ መረጃ dot com በሚለው ሶስት ሚሊዮን በላይ ተከታዮች ባሉበት ገጽ ላይ እኔን የሰደቡትን ሰዎች ገብታችሁ ብታያቸው አብዛኞቹ ስራ ብያየዋቸው ዛሬ እንድገባ ያደረጉኝ እነሱ ናቸው። ባዶ account ናቸው። አላማቸው ተስፋ ማስቆረጥ፣ ሰዎችን ብዥታ ውስጥ መክተት። ዛሬ አንድ ቦታ ይጀ ነበር ምሳ ሰዓት ላይ እና አንድ ሰው ምን አለኝ፣ ገባ ወጣ የምትለው ነገር አለ በሀሳብ አለኝ። አንዱ የስም መምታታት ይሆናል። ድንገት የሚባል ሰው ካለ የስም መምታታት ሊሆን ይችላል። ገባ ወጣ ብዬ አላውቅም። አምጡት ሁለቱም ቪዲዮዎች ገባ ወጣ ያልኩባቸው አገናኟቸው። ከ2014 እስከ ዛሬ በፌስቡክ የጻፍኳቸው ሀሳቦች ላይ የሚጋጩ የሚጣረሱ ሀሳቦች፣ የሚቆራቆሱ ሀሳቦች ካሉ አቅርቧቸው። ታየ መቼም አልቀየርም። አንዳንዶቻችሁ የምታናድዱኝ እንደ እገሌ እንዳትቀየር። እገሌ ማለት ማን ነው? እናንተ ማን ናችሁ? እንዳትቀየርብን። ማነ ከኔ በላይ ኢትዮጵያዊ? ማነ ከኔ በላይ የተለየ ኢትዮጵያዊ? እኔ አንተ ላይ የምቀየር? ይሄ ደግሞ በጣም በጣም በጣም የወረደ አመለካከት ነው፣ መታረም ያለበት። ሆነ ተብሎ ሰዎች ወዲያውኑ ብሎክ ማድረጋቸው እንዲያዝነ ሰዎች ነገ አንተ ብትቀይ ከነገ ትበደላለህ። ምን አይነት አስተዳደግ ነው ያደግከው? ምን አይነት ቆሻሻ አስተዳደግ ነው ያደግከው? ነገ ብትቀየርብኝ፣ ስቀየር እንነጋገር። ከነገ ተበድረ ለቀኑ ክፋቱ ይበቃዋል። እስከ ዛሬ ታዬ በመጣበት ሂደት የት ጋር ተቀይሯል? ነገ ብትቀየር ብቀየር እኔ ነኝ የምቀየረው። አንተ ባለህበት ትቆማለህ። ምን ችግር አለው? እኔ ብቀየር ተቀይረዋል እንዴ? ትናንትና ያመናቸው ሰዎች ተቀይረዋል እንዴ? ጓዶቻቸው ሊበሉ ተዘጋጅተው አልነበር እንዴ? አንዳንድ ጊዜ እልህ ስለማያናገረኝ እንጂ ዶክተር አብይ ላይ በርካታ ሰዎች ተቀይረውባቸዋል። ስለ እሳቸው ራሱን አስቼ ያመጣሉ። አንዳንዶቻችሁ ያማችኋል። ምክንያቱም social media ላይ የሚባለው ነገር ሁካታው፣ ቱማታው፣ ጥላቻው ምኑ እዚህ ጋር ግን እስከ ስር ያለ ስር የሰደደ ነገር መንቀል ከባድ እንደሆነ ደግሞ ሌላ ፕሮግራም ላይ ያሳያሉ። እዛ ላይ ይመጣል ስድብ የተለመደ ነው። እኔ የምፈልገውን ብቻ ተናገርልኝ። የሚከፍለኝ እኮ ነው የሚመስለው አንዳንዱ ሰው እንዴ በእግር የሄደ ሰው ስላገለገለ ብዙ ጊዜ ተዋለው እውነቴን ነው ምላችሁ ተናግሬ አቆማለሁ እያልኩ ያላቆምኩት ፌስቡክ ብቻ ነው። ቴሌቪዥን አቆማለሁ አልኩኝ። ስንትና ስንት ጋዜጠኞች ጠርተውኛል። በየሳምንቱ ጥሪ ይመጣል። ጠይቋቸው፣ እምቢ ነው ያልኩት። ዩቲዩቦች በጣም በርካታ ጠርተውኛል። እምቢ ነው ያልኩት። መድረክ በየጊዜው እነዚህ መድረክ የሚያዘጋጁ ሰዎች ትርፍ አለው ይጠሩኛል። ለእኔ ትርፍ ባይኖረውም ለእነሱ አለው እና ለአቅራቢዎች አለው አበላለሁ። እኔ ስለማልቀበል አላተርፍበትም። አንድም መድረክ አልሄድኩም፣ አቆምኩ። ስራ በዚህ ሁኔታ መስራት አልችልም፣ አቆምኩ። የሚገርማችሁ ግን የታሪክ መምህራን እጥረት አዲስ አበባ ውስጥ በጣም በከፍተኛ ደረጃ አለ። በጣም ኦነግ እንዲያስተምር ይፈቀደለታል። አዲስ አበባ ኦነግ በደንብ ያስተምር። ማአት ኦነጎች አሉ አዲስ አበባ አስተማሪዎች፣ የታሪክ መምህራን ማአት ወያኔዎች አሉ። መዋቅሮ አለ እንዳለ ይታወቃል። በማስረጃ ማስደገፍ ይቻላል። ወያኔዎች ማስተማር ይፈቀድላቸዋል። እኔ በትርፍ ሰዓት በነፃ መምህራን ላይ ከፍተኛ የሆነ በርደን ስላለ ጭኖት ስላለ በፈለጋችሁት የክፍል ደረጃ ገብቼ ላስተምር ብዬ ጠየኩ። የኦነግና የወያኔ መዋቅር አብዛኛው ቦታ ላይ ያለ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ፈቃደኛ ነው። በነፃ ለማስተማር ልብ አድርጎ ሳስተምር ሳልሸለም ቀርቼ አላውቅም። ያስተማርኳቸው ተማሪዎች በሙሉ ይናገሩ፣ አንድም ዓመት ሽልማት ኖሮ አምልጦኝ አያውቅም። ለማስተማር ግን ተከለከልኩ። ለምን? ኦነግና ሸኔ ያለው። ካሁን በኋላ ይሄ national dialogue ምናምን እየተባለ የሚጠራ ስብሰባ አልሄድም። ባለፈው ልንገራችሁ፣ ባህር ዳር ላይ የነበረ national dialogue ስብሰባ ሲካሄድ በራሴ ትራንስፖርት ነው የሄድኩት። ስለተረፈኝ አይደለም። እዛ ጋ ሄደን የሚመጣው ውጤት ስለማውቅ ነው። እዛ ቦታ ላይ ስማቸውን የማልጠቅስ አንድ ሰው ከሁለት ሰዎች ጋር ቆመው ያመርዝ ታየ የሚባለው እንዲህ ብለው ቃል በቃል ያመርዝ ታየ እንዴት መጣሉ? ትልቅ ሰው ናቸው፣ በሀገር ደረጃ የተከበሩ ከኋላቸው ነበርኩኝ። በአጋጣሚ እንዲያዩኝ አድርጌ ባጠገባቸው አለፍኩ። ለምንድን ነው እንደዛ ያሉት? ምክንያቱም ከበስተጀርባቸው ያዘሉት አጀንዳ አለ። ደስ የሚል ውይይት ነበር፣ ግን ደስ የሚል ተሳትፎ ነበር። ሰዓቱ ከማነሱ በስተቀር በረፍት ሰዓትም የምናደርጋቸው ውይይቶች በጣም ደስ የሚሉ ነበሩ። መቀየር ይቻል ነበር። የ national dialogue ኡ አጀማመር የነ ዶክተር ሰሚር የነ ዶክተር ብርሃኑ ሌንጂሶ አቀራረብ እንዴት የሚያምር ነበር። ተሳታፊዎቹ እንዴት ደስ የሚሉ ነበሩ። እንደሱ አይነት ነገሮች ተጠናክረው መቀጠል ይችሉ ነበር፣ ግን ፍላጎቱ የለም። ፍላጎቱ የለም። እባካችሁ ለእናንተ የፖለቲካ ቁማር ስትሉ ወገን አይለቅም። በፈጠራችሁ እዚህ ምድር ላይ ዘለዓለም አትኖሩም። ሶሪያ ያተረፈችው ከግጭት ምንም የለም። የተከበሩ ባለትዳሮች አዲስ አበባ ውስጥ ሴተኛ ዳሪ ነው የሆኑት። የተከበሩ ባለትዳሮች ቤት ያላቸው ትናንት ሰራተኛ ቀጥረው የሚያሰሩት የሚያሰሩ ሰዎች ዛሬ ጎዳና ላይ እየለመኑ ነው። ሶሪያዎች እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊያሳየን ፈጣሪ ያመጣ እዚህ ኢትዮጵያ ሱሪያ መጥተው እየለመኑ ነው። የመን ፈርሳለች፣ ሊቢያ ፈርሳለች፣ ሶማሊያ የእኛ ሰላም አስከባሪ ኃይል ሳይቀር እዛ ውስጥ ገብቷል። በነገራችን ላይ የሶማሊያን ኃይል ሰላም እያስከበርን አልሸባብን ከሚያክል ኃይል ጋር እየተዋጋን ከአልሸባብ በላይ ሽፍታን ቀጥ ነው ያደርገው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የገባባቸው ቀጠናዎች ላይ ሱዳንን የሚያክል ዳርፉርና ቤግዛትን አረጋግቶ በታሪክ ኮንጎና ኮሪያ ያረጋጋ በቅርብ ሩዋንዳ፣ ላይቤሪያ፣ ቡሩንዲ ያው ሰራዊት እኮ ነው እንዳለ ያለው መስዋዕት የሚሆን ደሜን ትጠጣታለህ እንጂ እጄን አልሰጥም ብሎ ለወያኔ ሰብሮ የሚወጣ እኮ ሰራዊት ነው ያለ። ገበሬው እኮ መዋጋት ይችላል፣ ቅጥ ማድረግ ይችላል። ግን አልተፈለገም፣ አትፈልጉም። ምክንያቱም እያስፈራራችሁ ነው እንትን ማለት የምትችሉት። ብልጽግናውን 547 ወንበር ላይ በስፋት ማቅረብ የሚችል ፓርቲ እሱ ነው። ሌላው ዘጥ ዘጥ ነው፣ ዘጥ ዘጥ ነው። በዚህኛው ምርጫ ላይ አሸንፎ ይመጣል ብዬ አላስብም። አላስብም። የትኛው ክልል ላይ በስፋት ተወዳድሮ ነው የሚያሸንፈው? ወይ አንድ ክልል ተወካይ መጥቶ ኢትዮጵያን ሊመራ አይችልም። ሰማንያ ማህበረሰብ ይሄ በብሔረሰብ በመንጋ የተደራጀው ደግሞ ይሄ የመንጋ አደረጃጀት አለ። ስለዚህ መፍትሄዎቹ ምንድን ናቸው ካላችሁ፣ አንድ የሃይማኖት አባቶች የሃይማኖት አባት ሁኑ፣ ገስጹ፣ ርገሙ፣ አውግዙ። በሙስሊም ኡስታዞች አውግዙ። ዋነኛ ተዋናይ ናቸው። የሙስሊም ኡስታዞች ዋነኛ የብሔረሰብ አቀንቃይ ከቅዱስ ቁርአን ውጭ የተዋህዶ ሰባኪዎች ሌላ፣ የፕሮቴስታንት ሰባኪዎች አንዳንዱ ጭራሽ ብልጽግና ሆኖ ቁጭ ይላል መድረክ ላይ ፑልፒት ላይ እና የሚያስቅ ሀገር ነው። የሃይማኖት ሰው የወረደበት የተለያዩ የሀገር ሽማግሌዎች በሽበታቸው ያልከበሩበት ምሁራን የተኙበት ነገ ማያቃጥለው ይመስል በየቦታው ላይ እንትን ይላል። ዛሬ አሁን አንድ ቦታ ላይ እንትስል እየሰማው ነበር እንደዋዛ ማዳመጥ። ሁሉም ቁጭ ብሎ በግሮሰሪ ውስጥ በምናምን ውስጥ ያማል። ገብተ ግን ምን ሰራ ቢባል ምንም። እድር የረሳው ተንቀሳቃሽ አስከሬን ለትችት ግን አንደኛ በየቦታው ታያላችሁ ተንቀሳቃሽ አስከሬኖች። ትችት ማን ይወዳደረናል? ውስጥ ገብቶ ግን ነገሮችን ለመቀየር የሚሞክረው ሰው በጣም አነስተኛ ነው። ዋጋ ያስከፍላል። አዎ ያስከፍላል፣ ያስከፍላል። እህቴን ንገራችሁ ተው አለች። ተው ከዚህ ፖለቲካ ውስጥ ውጣ። እሷ ፖለቲከኛ አለችው አትፈልግም፣ ውጣ አለች። መጨረሻ ላይ እንደምትጠቃ ስታውቅ ጥቃት እንደሚደርስባት ሲነገራት በተዘዋሪ ሰዎች ሲነግሯት ይኸው የዛሬ አራት ወይም አምስት ወር አዲስ አበባ ዘውራ ገባች። ከምትወድበት ጡረታ ልትወጣ ሶስት ዓመት ሲቀራት ወንድሜ መከረ መከረ መከረኝ ሲያቅተው ወጣ። እዚህ ጋር ማጠቃለያ ማድረገው አንዱ አሁን ተዘቅዘቅ የሚል ምልክት ያሳይኛል ወያኔ ነው። ያው እንዲህ ተዘቅዘቅ እንዳላችሁ ተዘቀዘቃችሁ። ደደቢት ዝቅዝቅ፣ አባይ ፀሐዬ ዝቅዝቅ፣ ስዩም መስፍን ዝቅዝቅ፣ ስብሃት ነጋ ተዋርዶ ብቅ፣ አባይ ወልዱ ዝቅዝቅ፣ ወያኔ እንዳለ ደደቢት ዝቅዝቅ። ስለዚህ እናንተ እንደዚህ ብትሉ ይኸውላችሁ ገና ገና የኢትዮጵያ አምላክ ይዘቀዝቃችኋል። በሚገባ ገና ትዋረዳላችሁ። ምክንያቱም የዚህ ሁሉ ሰው ደም ስላለ አሁንም በየቦታው ሽፍትነት የቀጠላችሁት ደማችሁ እንዲፈስ ነው። ያፈሰሳችሁት ደም እንዲፈስ ነው። ያፈናቀላችሁትን ያልተፈናቅላችኋል። ወያኔዎች ህዝቡን አይደለም። አብዛኛው የወያኔ ደጋፊ የተንከባለል ከሆነ ያህል ተንከባልሃል፣ የጠገብከውን ያህል ርቦሃል። ከዩኒቨርሲቲ ተማሪ መኮሮኒ ዘሊና ስኳር ዘሊና እስክትል ድረስ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እስክትለምን እንደዚህ እጅን ዘርግተ እስክትለምን ጥጋብህን አስተንፍሶልሃል። የገሸካቸው የደበካቸው ህንፃዎች ባለቤት አልባ ህንፃዎች ተገኝተውልሃል። አዲስ አበባ ውስጥ ተዋርደሃል፣ ያለኔ ጀግና የለም ብለህ የተለያየ ነገር እየቀባህ ትርኢት ስታሳይ እንዳንተ ሰማይ ግንባሩን እስከሚገጭ የሚፈረጠጥ ፈሪ እንደሌለ በአደባባይ ታይታል። ኦነግም እናንተ አንድ ናችሁ። የምትዋጉት ከማን ጋር ነው? እናቱ ጀርባ ላይ ከታዘለ ህፃን ጋር። አሳፋሪ። መድኃኔዓለም ይድፋችሁ። የኢትዮጵያ አምላክ እውነት የዚህ ሁሉ ሰው እንባ እየጠረጋችሁ ነው። ጎርፎ ነው ይጥረጋችሁ። እስከ መጨረሻው ተደስታችሁ አትኖሩም። ደም ያፈሰሰ በዘበዝ ይኖራል። ከቃኤል ጊዜ ጀምሮ ተቅበዝባዥ ነው የምትሆኑት በዚህ ምድር። ተናግረናል እኮ ዛሬ አይደለም ትናንት፣ በዛ በሳቱ ጊዜ ጽፈናል። ስለዚህ ገና ትወርዳላችሁ፣ ገና ትዋረዳላችሁ፣ ገና ዝቅ ትላላችሁ። እኛ ግን ብንሞት የክብር ሞት ነው። ስዩም ሞቶ ቢሆን ሙክታር ኡስማን አደም ሞቶ ቢሆን ይስማዕከ ወርቁ ቢሞት ማአት ነው የጻፈው ክቡር ድንጋይ ተልሚድ፣ ዩራቶራድ፣ ዣንቶዣራ፣ ዴርቶጋዳ፣ ራማቶሃራ የወንድ ምጥ በጣም በርካታ መጽሐፍት ጽፏል። የኦጋዴን ድመቶች ምናምን እነዚህን አበርክቶ ቢሞት በምንም አይነት ሁኔታ ይሆን በቤተሰብ የሚሆን ሲፈልግ ወይ በእናንተ ሴራ ይሆን የሚጽፋቸው ጽሁፎች በጣም ስለሚያሟቸው የክብር አሟሟት ነው። የክብር አሟሟት ነው እንዳይመስላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ስትሳደቡ አንዳንድ ሰዎች ያው ለሌላው ሰው ቅርሻታችሁን እንትን እንዳትሉ ያላችሁ ብቸኛ ችሎታ ሰላሳ ዓመቱ የሰጣችሁ ኮብልስቶን ጭንቅላት ስድብ ነው። ምክንያቱም ሀሳብን በአመክንዮ ማሸነፍ አትችሉም። በመንጋ ሆናችሁ አንድ ላይ ቢጫ ለባሽ ወባዎች፣ የወባ ትንኞች ደግነቱ በፊሊቲ ይኸው እየረፈረፍኳችሁ ነው። እሱ ነው ያላችሁ ችሎታ። ችሎታችሁ ስድብ፣ ችሎታችሁ ብልግና። ምክንያቱም ወላጅ አላሳደጋችሁ። አብዛኛው በደርግ ጊዜ የነበረ ወታደር በደህና ሁኔታ ትዳር መስርቶ ሲኖር ወያኔ መጣችና በተነችው። አሁን የዛ ቁጭት ነው ብዙዎቹን እንደዚህ የሚያርገበግባ ያለ አባት ማደግ ምን ይደረግ? ወያኔ እኮ ናት የበተነችው። ወላጆቻችሁ አብዛኛው አግብቶ ነበር የሚኖረው ትግራይ ውስጥ። ያ ነው አሁን ቁጭት የያዘው። ምን ምን ያድርጉ እነዚህ ወታደሮች? አገር ሲጠብቁ ወያኔ አገር ሰራዊት አይደላችሁም ብላ በተነቻቸው። ስለዚህ ምን ያድርግ? አሁን ያ ቂማችሁ ነው ዞሮ እንትን የሚለው። እኔ ጋር እዚህ ጋር ብትሰድቡኝ ህፃን የምታርዱ እናቶችን ደፍራችሁ የምታርዱ አባቶችን የምትደፍሩና የምታቃጥሉ ሰውን በማንነቱ ብቻ በጅምላ የምጨፈጭፉ ተሳደባችሁ ብዬ ለእናንተ ቦታ መሰጣችሁ ይመስላችኋል? ሞራሌን እንደ አንድ ሜትር ከዘጠና ቁመቴ ከፍ አድርጌ ነው የሰቀልኩት። የሀሳብ ቀንጨራዎች ተንጠራርተው አይደርሱበትም። ይህን በደንብ ላስረግጥላችሁ እወዳለሁ። ሁለተኛ አልፈራችሁ በምንም ታምር አሁን አንዳንዶቹ ካልፈራህ ለምን እንትን አትሄድም እንዴ? አጼ ቴዎድሮስ ማን ነው በላይ ዘለቀ እኮ ሲዋጉ ጣሊያንን አልፈራውም ብሎ ጣሊያን ባለበት ካምፓቸው አይደለም የሚመጡት፣ እየተጠነቀቁ ነው እንትን የሚሉት። ስለዚህ ዝም ብሎ እሳት መካከል መሄድ፣ ይሄ ህፃናት የሚያርድ ሰው መካከል መሄድ ጀግንነት አይደለም፣ ሞኝነት ነው። ግን ፈርቻችሁ ተደብቄ አይደለም ወይም በአጀብ አይደለም የሚሄደው ነግራቸዋል። በአጀብ አይደለም የሚሄደው ምክንያቱም እናንተን የሚፈራ ስነ ልቡና የለኝም። ህፃናት የምትገሉ፣ አሮጊቶች የምትገሉ ታይ አትገሉኝም ብሎ የሚያስቡ መታችኋል እኮ ልገሉኝ ቤት ድረስ ይመስላችኋል እንደ እናንተን ፈርቼ እንትን የምል ታስባላችሁ። ያው መካከላችሁ አይደል የሚሄደው በአደባባይ በጠራራ ፀሐይ። ምክንያቱም ማንንም ሰው ከእንትን ከማለት ወደኋላ አትሉም። እዚህ ጋር አንዱ ለትንሽ አመለጠኝ፣ ብዙ ችግር የለውም። እንግዲህ አሁን እንዲሳደቡ ፍቀዱላችሁ። እኔ ገጽ ላይ አይታችሁ እንደሆነ በአብዛኛው አይመጡ። የማይመጡበት ምክንያት ምንድን ነው? ነጥብ ይጥላሉ። ማድረግም ያለባችሁ እሱን አሁን መልስ አትስጥ ምትሉኝ ያላችሁ እዚህ በዚህ ላጠቃልል። የዛሬ ንግግሬን መልስ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። መልስ ባልሰጣቸው ኖሮ የብዙ ታዋቂ ሰዎች ገጽ ስር የሚያቀረሹትን ያህል ያቀረሹ ነበር። ግን ሲመጡ በሜዳ ነጥብ ስለማስጥላቸው ትንታግ የሆኑ ጓደኞች ስላሉኝ ደግሞ እነሱ ገብተው በደንብ እርቃናቸውን ስለሚያስቀሯቸው ሊጫወቱ በመጡበት የፖለቲካ ጨዋታ ማሸነፍ ስለማይችሉ በመገርሳ ስም ሲመጣ ግደይ ኪሮስ መሆኑን አስረግጬ እየነገርኩት፣ በአለበል ስም ሲመጣ ሀጎስ ተወልደ መሆኑን እየነገርኩት፣ በሚገባ ማንነቱን እያሳየው ባዶ account መሆኑን እያሳየው እንደገና የሚሰድበኝን ሰው account ገብቼ ሳይ ከፎቶግራፍ ያለፈ ሀሳብ መጻፍ የማይችል ያለው ብቸኛ ነገር ስድብ ራሱ copy paste ነው የሚያደርጉት። እነዚህ ጠብደል ማየሞች ስድብ ራሱ copy paste ነው የሚያደርጉት። አንዳንድ ሰዎች አትሳደብ ትብኛላችሁ። ሰው ስለሚገደል ሰው አውሩ። ስድብ እኮ ተራ ነገር ነው። ራሳችሁ እኮ መስኮት ከፍታችሁ በመኪና ውስጥ ትሳደቡ ያለው አዲስ አበባ ውስጥ ስድድብ አይደል እንዲ ያለው መኪና ማሽከርከር መሳደብ አይደል እንዴ አዲስ አበባ ወያላው ይሳደባል፣ ሾፌሩ ይሳደባል፣ ተሳፋሪው ይሳደባል። ሁሉም ቦታ ላይ ስድብ አለ። የሞራል ሰባኪዎች እናንተን ተዉ እና ለማንኛውም አነሳስቶ እዚህ ሰዓት ድረስ ያደረሰኝ እግዚአብሔር ይመስገን። በሰላም በጤና በፍቅር ያደረሰን የሚለው ነገር አሁን አስቸጋሪ ይሆናል። እንኳን በሰላም በፍቅር በጤና ያደረሰን ማለት አስቸጋሪ ይሆናል። ግን እንላለን እኛ ስንናገር ሰይጣንም ይሰማል፣ እነዚህም ይሰማሉ። አንድ ቀን ይሄ ቃላችን እውን ይሆናል። ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ይመጣል እንጂ አሁን ሰላም ስላለ አይደለም እንኳን በሰላም አደረሰ የምንባባለው። ፍቅር ስላለ አይደለም፣ ጤና ስላለ አይደለም። እየታመምን ነው ግን እግዚአብሔር ለሁሉም ነገር አለ። ለወያኔዎችና ለኦነጎች አደራችሁን፣ ለእነዚህ አራጆች፣ ጣምራ አራጆች በፍጹም ተስፋ አትቁረጡ። ኢትዮጵያ አባቶቻችን ያቆዩን ተስፋ ቆርጠው አይደለም። በመስዋዕትነት የደመቀች ሀገር ናት። በመስዋዕትነት የከበረች ሀገር ናት። በመጨረሻ ስውር ኦነግ የሚል ደስ የሚል ስም ባለፈው ጊዜ በረጅሙ ጽፌያለሁ እናንተም ደስ የሚል ምላሽ ሰጥታችኋል። ወደ ሺህ ሰው ነው like ያደረገው። like ቁም ነገር መስሏቸው ማያደርጉ በርካታ ሰዎች አሉ። አትከፍሉኝ። ያለኝ ብቸኛ ክፍያ like ነው። like ኡ ደግሞ ነው አይደለም የሚጠቅመኝ። የሁላችሁ እዚህ ጋር ያስመልሳል። እስራ ኤልያስ ምናምን የሚባል አሰናበትኩት። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር አለ። ያስመለሰ ነው የሚያስመልሰው ቁልቋል ነው እና ምን አለው ከማስመለስ ውጭ ተመልከተው። አሁን ይህን የመሰለ ሰሌዳ ላይ እነዚህ የተከበሩ በርካታ 651 ሰዎች ፊት የሚያስታውክ ወያኔ ነው። 30 ዓመት አስታወቀብን። ይሄው አሁንም ይጸዳዳል እና እንደዚህ ስትነግሩት ደስ አይልም? በእናታችሁ አንዳንዴ እኮ በጣም መናገር ጥሩ እኮ ነው። ያው ቁልቋል፣ ድርቅ ያለ ቁልቋል። ይሄ ከደረቀ <laughs> መጸዳጃ የሚወጣ ምክንያቱም ውሃ የለውም እና ደርቆበት ነው። ቁጭ እሱን ነው የሚመስለው እኮ ደግሞ በጣም የሚገርመው የሚጸዳዱት ነገር ቁልቋል ነው የሚመስለው እና በእናት ቁልቋልን ዞር አድርግልኝ። በጣም ዞር አድርግልኝና አይጠቅምም። ይሄ እዚህ ጋር ጀግና ነህ ይላሉ። አቶ ታዬ ምርት ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ያክብር ትላለች። ረዴት ገብረ ሚካኤል መነን አቦዬ እንወዳለን ትላለች። በአንቺ አምላክ ለቆሻሾች መልስ አትመልስ። ተይ ተይ፣ ቆሻሻ ካልጸዳ አይሆንም። ሰላማዊት ኃይለማርያም ኩራ ይመችህ። ለማ በግዱ bravo ይላል። ፋሲል አለማየሁ good bravo ይላል። ምረት መምራችን የኢትዮጵያ የታሪክ ቅርስ ትላለች። አመሰግናለሁ። ቢኒያም ጌታቸው ጀግና ኢትዮጵያ ይና ይላል። ትራስ አብርሃም ደስ የሚል ኤርትራዊት ናት። የኤርትራና ኢትዮጵያን ባንዲራ እያይዛለች። አይዞሽ አንድነታችን ይቀጥላል። long live Ethiopian Eritrean solidarity ነው የምለው ሁልጊዜ። ዳዊት ሙሉነህ God bless Ethiopia ይላል። እግዚአብሔር ይባርካት ኢትዮጵያን። እውነትም አኑ መምሪያ ያንተን ውጤቶች ምናምን ይላል እና ደስ ይላል። ሳዳ በጣም ደስ የሚል block አድርጋቸው ይላል። አብጂት ጥላሁን አወቀ እውነተኛ ኦሮሞ እንዳንተ አይነቱን ሰው ያብዛልን ይላል። በጣም ደስ የሚሉ comment ኦች ናቸው። ደስ ይላል። ልካቸው ንገርልን። አሁን እንደዚህ ስናረጋቸው እንዲህ ስንተባበርባቸው አፈር ማስበላት እንችላለን። የቸገረን እኮ መተባበር ነው። የማንም ሽፍታ፣ የማንም ወንበዴ፣ የማንም ልቅምቅም የሰው ልክ አያውቅም። ብንተባበር ግን ቀጥ እናደርጋቸው ነበር። ስለማንተባበር ነው። ስለማ አንዳንዱ ዶክተር አብይን ትደግፋለሁ ምናምን ይላል። ምን አገባ? ምን አገባ? አሁን የምናገረው ነገሩ ስህተት ካለ ነገር ይሄ የወያኔ ስልጠና ስልት ነው። እዚህ ጋር ስለምን ዶክተር አብይን ትደግፋለን ያልከኝ፣ ተቃጠል። ድብን አድርጌ ደግፈዋል። ድብን አድርጌ ብቻዬን ብቀር ጭምር ደግፈዋል። በደንብ በደንብ መቃጠል ትችላለህ። ከፈለክ መንጠልጠልም ትችላል። ዶክተር አብይን ደግፈዋል። ነገር ግን ስሩ ያሉትን አሜከላዎች ማጽዳት ስላልቻለ በዋናው እሱ የሚመራው ኦሮሚያ ብልጽግና ውስጥ ያሉትን ከትልቅ እስከ ትንሽ ያሉ የሰው እሾሆችን መንቀል ስላልቻለ ወቅሰዋል። በሚሰራቸው ታላላቅ ግዙፍ ስራዎች ደግሞ እኔ እንዳንተ አይደለሁም። ለሚሰራቸው ትልቅና ግዙፍ ፕሮጀክቶች ክብር አለኝ። ከኤርትራ ጋር ለፈጠረው ግንኙነት ክብር አለኝ። መጀመሪያ ለፈታቸው በርካታ የፖለቲካ እስረኞች ክብር አለኝ። ለአጃቢ ታሳሪዎች እያዘንኩ ማለት ነው። ለበርካታ ለተፈቱ ሰዎች ግን ክብር አለኝ። ከሳውዲ አረቢያ፣ ከሱዳን፣ ከምን የሚሰቃዩ ወገኖቻችንን በማምጣቱ ክብር አለኝ። ይህን ሁሉ አሜከላና እሾህ ተሸክሞ መንቀሳቀስ በመቻሉ ክብር አለኝ። 30 ዓመት የበከተ 46 ዓመት የቀረና ቤት ለማጽዳት በሚያደርገው ትግል ክብር አለኝ። ባለቤቱ በርካታ የሆኑ ትምህርት ቤቶችን ከ20 በላይ አስመርቃ አዳዲስ በመጀመሯ ክብር አለኝ። ገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ብሎ የተለያዩ ስራዎችን መስራት በመጀመሩ ለዶክተር አብይ እደግመዋለሁ ትልቅ የሆነ ክብር አለኝ። ሲኖዶሶችን አስታርቆ እንደገና ቢጣሉ የራሳቸው ጉዳይ፣ መጅሊሶችን አስታርቆ እንደገና ቢናከሱ የራሳቸው ጉዳይ። የሚችለውን በአርባ አራት ዓመት ዕድሜ ሊሰራ የማይችል በርካታ ነገሮች አድርጓል። የአገር ነቀርሳዎች ተሸክሞ ሄዷል። እዚህ ጋር ሌባ ነፍጠኛ ይላል። የነፍጠኛን ትርጉም አያውቅም ኪሮስ። ነፍጠኛ ሀገር ያቀና እንደናንተ ሀገር የሸጠ ባንዳ አይደለም። ነፍጠኛን የምጠሉት ባንዳ የባንዳ ወላጆች ስለሆናቸው እነ ኪሮስ፣ እነ ሀጎስ፣ እነ ትርሃስ ነፍጠኛ እያላችሁ የተነቀሳችሁት እንደገና ደግሞ የተለያዩ እነሱ ተላላኪዎች ነፍጠኛ እያላቸው የተነቀሳችሁት ነፍጠኛ ባቆያት ሀገር ነው የምትማረው። ነፍጠኛ ባመጣው ትምህርት ነው የምትማረው። ነፍጠኛ በፈጠረው ሆስፒታል ነው። ነፍጠኛ ካልከኝ በአደባባይ እኮ ጦቢያ ግጥምን በጃዝ ላይ ነፍጠኛ ነኝ። አብዲሳ አጋ ይሄው ልጁ ኤልሳቤጥ አለች። ነፍጠኛ ነን። ኤልሳቤጥ አብዲሳ አጋ አግኝቻታለሁ። የጃጋማ ኬሎ ልጅ የትም ወርቅ ጃጋማ ኬሎ ያለች ጃጋማ ኬሎ ነፍጠኛ ናቸው። ነፍጠኛ ነን። እናንተ ትምህርት ቤት ያቆማችሁላቸው ሽፍታ ልጆች አይደለም። ድብን ያል እልም ያል ነፍጠኞች ነን። በደንብ እንንገር እንዴ ነፍጠኛ ነን። አሜን ግርማ ዛሬ አስደስተኛል ይላል። ይሄ አገላለጽ ነው። ዛሬ ብቻ አይደለም። አሜን ብትከታተል ሁሌ ትደሰታለህ። የኔን ነገር ብታይ ጌታውን ፈቃዱ ተባረክ ይላል። አሜን ተስፋዬ ገብረ ደምሴ በርታ ይላል። እግዚአብሔር ይስጥህ። አዲሱ ኮሩ ብራቮ ይላል። ፍቅርተ ኪዳን ደስ ይላል ትላለች። ዳዊት ይኩኖ አምላክ ሰላም ወንድም ብረተኛ ይላል። ነጭ ነጯን መቅደስ ተስፋዬ አንተ ሙሉ ሰው ነህ፣ ከጎዶሎ ምንም አንጠብቅም፣ አንተ በጣም ትለያለህ የምንልህ በምክንያት እንወዳለን እና ክብራን ረጅም ዕድሜ እግዚአብሔር በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ጄሪ ለገሰ ጀግና ጀግና፣ ቃላት የለኝም። ረዴት ገብረ ሚካኤል እግዚአብሔር ያክብር ይጠብቅ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ከኔ ጋር ስትሆኑ እውነታችን ነው እውነቴ ነው እናሸንፋለን፣ ይሸነፋሉ ለጊዜው ይመስላቸዋል። ወያኔ አብጠውን ያስተነፈሰው ማን ነው? የኢትዮጵያ አምላክ፣ የኢትዮጵያ ጀግኖች አንድ ላይ ሆነው ይተነፍሳል። ገና በየተራ ብንወድቅም እኛ ሀገር ትቀጥላለች። ዓለም ተነስቶብናል። ዛሬ አይደለም ከጥንት ጀምሮ ዓለም ይነሳብናል፣ ግን ይወድቃል። እኛ ጎንበስ ስንል እግዚአብሔር ፊት፣ እኛ በርከክ ስንል፣ እኛ ዱዓ ስናደርግ፣ እኛ ሰላት ስንሰግድ እኛ በጸሎት በርከክ ስንል ጎንደር እንዳላያችሁ እንዳያችሁት መላ ቁጭ ሲል ቁጭ ያደርገዋል እግዚአብሔር ጠላቱ ስለዚህ በርከክ በሉ ነፍጠኛ። አንዳንዶቻችሁ አማራ ነህ ትሉኛላችሁ። ባምር ምን ከፋኝ? አማራ ያማረ የተዋበ ሰው የሚወድ በክልሉ የተለያዩ ማህበረሰቦችን አቅፎ የሚያኖር ኢትዮጵያ እንድትቆምለት የሚፈልግ ኢትዮጵያ ሲል ደስ የሚለው ለምን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ትላላችሁ? አማራ ታዲያ ምን ሀገር አለ ሌላ? ኬንያዎች ኬንያ ነው የሚሉት። አሜሪካን diverse ናቸው አሜሪካ ነው የሚሉት። ይሄንን እኮ ነው እያለ ያለው አማራው፣ ጉራጌው፣ ጋሞ ሆን ብላችሁ ከአማራ ጋር ታጣብቃላችሁ። ምን ምን ይከፋኛል አማራ በሆን የኮምፒውተር ቺፕስ ፈጥሮ ነው ያንተ ዘር አዳዲስ የሚያስገርሙ ስራዎችን ሰርቶ ነው ያንተ ዘር የሚገርሙ ትትናዎችን አሳይቶ ሰዎችን እንትን ብሎ ነው ያንተ ዘር አማራ ኦሮሞ ኦሮሞ ትላንት ከትላንት ጀምሮ የኦሮሞ ጀግና ስትሉ ነበር። ከ2014 ጀምሮ አንተን የሚያክል የኦሮሞ ጀግና የለም። እኛም ስለ ኦሮሞ ልንጽፍ ተነሳ ምናምን ስል አለ። እዚህ ጋር እንትን ያላችሁ block የተደረጉ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። አንተን የሚያክል የኦሮሞ ጀግና የለም ያሉ ዛሬ ብሔረሰቤን አንተ አትሰጠኝ፣ አንተ አትነሳኝ፣ ዜግነቴን ጭምር እኔ ነኝ። መንግስት አይችልም። አልፈልግም ካልኩ ተዋለሁ ዜግነቴን። አይ ራይት ሪናንሴሽን ኤክስፓትሪሽን ላፕስ የተለያዩ አይነት process ኦችን ቁጭ አድርጌ ላስተምር ይችላሉ። አንድ ሁለት ሶስት አራት እያልኩ አይደለም እንትን ዜግነቴን መተው ይችላለሁ። ግን አንተ ምትሰጠኝ አንተ ምትከለክለኝ ብሔረሰብ አንተ ምትሰጠኝ አንተ የምትነሳኝ ነገር የለም። ገብቷል? ተስፋዬ ገብረአብ ነው ኦሮሞ ለእናንተ። ጸጋዬ ረጋሳ አራርሳ ነው ኦሮሞ አውስትራሊያዊው። ብርሃነ መስቀል አበበ ሰኚ ጭልፋው እሱ ነው ኦሮሞ ለእናንተ አይደል? ኦሮሞ ማለት መገለጫው ሰው የሚያጋድል ነው ለጽንፈኞች። ኦሮሞ ደግሞ እኔ የማውቀው ክብር ነው። ኦሮሞ ለአውሬዎች ውሃ የሚያስቀምጥ ነው። ኦሮሞ የማያውቀው አውሮፕላን ሲወድቅ ለማያውቃቸው ዜጋዎች የሚያለቅስ ነው ኦሮሞ። ኦሮሞ በጉዲፈቻ ወስዶ ከራሱ ልጆች እኩል የሚያሳድግ ነው ኦሮሞ። ገዳ ስርዓት ውስጥ ጭምር የሚያካትት ነው ኦሮሞ። ዛፍ የማይቆርጥ ነው ኦሮሞ። ኦሮሞ ውሃ ስጠይቀው ወርጎ የሚያቀርብ ነው። ይሄ ነው። እናንተ ግን ኦሮሞ ለመባል ዲፊኒሽኑ ምንድን ነው? ነፍጠኛ እያለ መለጠፍ፣ ቆንጨራ ይዞ በጋራ ጅብ ጅብ ጅብ ላበላብ ሆኖ ሰው ማረድ። ይሄ ነው የኦሮሞነት መገለጫ። እኔ እንደዚህ አድርጎ አልኩኝ፣ አንተን አንዱ የምታጋጨው ትሉኛላችሁ። ቤት ጋር ግደሉ፣ ፍለጡ፣ ቁረጡ አላልኩም። በትላንት የታሪክ ትርክት እንጣላ፣ ዛሬ የተከመሩብንን ችግሮች እናንከባልን። ያህር እንደ እኔ ቋንቋ ዛሬ በበርካታ ችግሮች ተተብትበናል። እነዚህን ችግሮች ያጋጠሙን ገደሎች ለመድፈንና ለመሻገር እንሞክር። ወደ አዲስ የታሪክ ምዕራፍ እንወንጨፍ። በትላንት ላይ ተቸንክረን አንድ ቁም። አንተ መቶ ሰላሳ ዓመት ወደ ቆመሃል። ሰብአ ትካት ፍራፍሬ ለቃሚና ዳይነ ገና እንደኔ አልሰለጠንክም። ስለዚህ ወደ ስልጣኔና እንጓዝ። እጅ ለእጅ ተያዘን። አንተ እንግደል ነው ጎረቤቴ። አብሮ የሚኖር ትዳር ተፋቱ ነው የምትሉት። እኔ ደግሞ ጭራሽ እንዋሃድ ባለቤቴ ጉራጌ ናት። የወንድሜ ሚስት ስልጤ ናት። የአንድ ወንድሜ ሚስት ኦሮሞ ናት። የአንድ ወንድሜ ሚስት አማራ ናት። የወንድሜ ልጆች አገቡት ነው ከምባታ፣ ምን ሲዳማ፣ እኛ ቤት ውስጥ ታገኛለ። እንዲህ ጋሞ ተገምደናል። ስለዚህ እንገመድ፣ አንድን ሙስሊሙ ለክርስቲያኑ፣ ክርስቲያኑ ለሙስሊም ቦታ ያጽዳ በተግባር መስጊድ ያንጽ በተግባር ፍቅራችን እናሳያቸው በተግባር አብሮ እስከ ማፍጠር ድረስ በራሴ ምግብ በክርስቲያን ምግብ ቤታቸው እጅ ይሄ ነው የኔ ቋንቋ። የሙስሊሞችን መስገጃ ቦታ እናስዳ፣ ሄደን አንሰግድም፣ በጎ እንስራ፣ ወንድምህ ግን ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። እንዲህ ቢሆን እንዲህ አድርገው ነው የሚለው። እምነት ያስተማረኝ እሱ ነው። ተጣላ ተጋደል አይለኝም። ስለዚህ ይሄ ቀኝን ቢመጡ ግራህን ስጥ ነው። እሱን ባላደርገውም ግን ወደዛ ነው የኔ ጉዞ። የቱ ጋር ነው የማያጣለው? ጡት ተቆረጠ የሚለው ሰው ነው የሚያጣለው ወይስ አልተቆረጠም በሰላም እንኖር የሚለው ነው የሚያጣለው? ተቆረጠ ካልክ አንተም ቆርጠሃል፣ የወንድ አካል ጭምር መድምድሃል። ይሄ በቃ ተው ነው። ሁለት ሰዎች እኩል ከተፈነከቱ ካሳ ክፈል የምትለው የለም። ሁለቱም እርስ በርሳቸው ይታከማሉ። አንዱ ቆሰልኩ፣ አንዱ አቁሳይ ነው ብሎ የሚያስበውን ትርክ ተው ነው። አንተ 150 ዓመት ቀንጨራ ታሪክ ነው ያለኝ ስትል፣ ኧረ ተው፣ 6000 ዓመት ነው ቅድመ ታሪክ ሚሊዮኖች ነው ነው ምልህ። ምንድን ነው ኃጢአቱ? ዓለም አብርሃም ሊንከንን ያከብራል፣ እኔ አጼ ምኒልክን አከብራለሁ። እባክህ አብረን አክብራቸው፣ አብረን የምንከብረው ታሪካችን ነው። በርካታ የሰሯቸውን ስራዎች ሳዘረዝር አንድ ጨለንቆ ላይ አንዳንዱ ሌሌ ትወተፋለህ። እኔ ግን ሆስፒታሉ፣ ትምህርት ቤቱ፣ በጎ በጎ አንድነቱ እምዬ መባላቸው አድዋ ለኢትዮጵያን አስተባብሮ መሄዳቸው አይ ዝም ብለህ ቆርጣ አድዋ የት ጋር እንደሆነ እኮ አያውቁም አያቶች። ጂኦግራፊ የለ፣ ቴሌቪዥን የለ፣ ሬዲዮ የለ። በዛ ዘመን ምኒልክ ናቸው እንግዲህ መኪና የሚያመጡት። አድዋ የት ጋር እንደሆነ አታውቅም። ጣሊያን ስለመግባቱ አታውቅም። ምኒልክ ናቸው ክተት ያሉ እንደው ሄዳችሁ እኮ ዘላችሁ የገባችሁ መሰላችሁ። ይሄ ውሸት ነው ነው። እኔ እኮ የምለው ይሄ ውሸት ነው ነው። ስለዚህ እውነት የሆነውን ታሪክ ለትውልድና እንትን እንበል እና አሜሪካ በዚህ መልክ ነው ያደጉት የበለጸጉት። ዛሬ ሳነብ ነበር የአንድ ትልቅ የኦሮሞ ምሁር ጽሁፍ ኦሮሞን ያታሳንሱት የሚል በዚህ ነገር ላይ ምናልባት share አደርጋችኋለሁ እሱን ጽሁፍ። እንዲህ አይነት ሰዎች ነው የምንፈልገው ነው የኔ ቋንቋ። ተጋብተናል። ይሄ እንደ ቋንቋ ታሪክ ትልቅ ነው ስል አንተ ትንሽ ነው ብለህ ትጣላኛለህ። ጡት አልተቆረጠም ስል ተቆርጧል ብለህ ሀውልት ትገትራለህ። ሀያ ሚሊዮን ብር አውጥተህ ጤና ጣቢያ የሌለበት ውሃ የሌለበት ቦታ ተቸንክረህ አትቅር። የምታቆመው ነገር ጥላቻ ነው። እኔ ደግሞ የፍቅር ሐውልት እንገንባ ነው ያልኩት። እንዴት ነው ማጋድለው? እንዴት ነው ማባለው? አይ ተቆርጧል ብል ነው የሚሻለው። እሱንም አለልህ እኮ ተስፋዬ ገብረአብ ከውጭ መጥቶ ስፖንሰር ተደርጎ ይኸው አለልህ እኮ እና እሱ ሰላም ሰጠህ፣ ከወንድሞች ጋር በሰላም እንድትኖር አደረገ። የእኔ መንገድ ነው ትክክል ወይስ የኛው የሚለውን ህሊና ላለው ሰው ሁሉ ተዋለሁ። እምነት አለ ተዋትረድ ነው አንተ አርዳለው ነው የምትለኝ ሜንጫ ጣል፣ አረም ንቀልበት ነው የምለው። አንተ ሰው ካልገደልኩበት ነው የምትለው። ደም ብታፈስ ምድሪቷ አትባረክም ስል ደም ባፈስ ነው ከፍ ምለው አልክ። ሶሪያ ከፍ አላለችም፣ ሶማሊያ ከፍ አላለችም። እና አውሮፓ ግን ከፍ አሉ። ስለዚህ እባክህን ነው እያልኩ እየለመንኩ ያለሁት። አልሰማልከኝ። አልከኝ። ድዊ ልቡናህን እግዚአብሔር ይፈውስ።